kichkinaligimdan mani bitta savol qiziqtirgan qanaqasiga biz katta katta fayllarni kichkina zip faylga sig'dirib qo'yib keyin uni yana boshdan chiqarganimizda u o'z sifatini yo'qotmasdan o'z holatiga qaytib kelardi ya'ni mana masalan 10 megabaytlik bir sifatli rasmni qanday qilib 1 megabaytlik zip faylga o'zgartirib qo'yganingizdan keyin va uni yana boshdan ochib yuborganingizdan keyin u yanada 10 megabaytlik sifatli rasmga aylanib qoladi va sifatini yo'qotmaydi o'zi ko'pincha internetdan bu narsani yuklab olganingizda u zip fayl mana mana bunaqa narsa ko'rinishda chiqib keladi to'g'rimi bugun sizlar bilan mana shu nima ekanligini va u qanday qilib ishlashini qanday qilib fayllar o'z sifatini yo'qotmasligini ko'rib chiqamiz xullas salom bu texnoplov man sadulla abdullayevman faris boss. Bu og'ir lekin sekin olib ketaman. Ko'p vaqt ketadi. ana endi tezroq bo'ladi check boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin chunki faqat shu deb biz rivojlanishimiz mumkin yo'q rostdan agar obuna bo'lsanglar va like bossanglar rostdan katta yordam bo'ladi o'shanga vaqtinglarni ayamanglar iltimos Xullas, internetdan aytganimdek, u bu narsani yuklab olganingizda siz mana bunday zip faylni yuklab olgan bo'lasiz. Zipning vazifasi nimada? Zipning vazifasi fayllarni hajmini kichaytirib berish. Bu ayniqsa katta-katta fayllarni tez-tez yuklab olish uchun yordam beradi va ayniqsa O'zbekistonda juda ham mashhur. Chunki hammada ham internet yaxshi emas. Ba'zi birlarda yaxshi, ba'zi birlarda hali ham juda ham chatoq. Xullas, ana shu masalani zip orqali yechish mumkin. Zipni esa WinRAR yoki WinZip degan dasturlar orqali qo'llashimiz mumkin. WinRARni bilasizlar, kichkinaligimdan bor bu dastur va u bechara bepul ishlayveradi Ya'ni har ishlatganingizda u pul to'lashni sizga pul to'la pul to'lash uchun sizga taklif beradi, ammo pul to'lashingiz shart emas, shundoq ham ishlayveradi qanaqa qilib ular bankrot bo'lmagan xalqdan beri bilmayman o'zbekistonda mana shu bechora winrar uchun to'lagan hech bo'lmasa bitta odam bormi-kun? agar to'lagan bo'lsangiz izohlarda yozib ketinglar qarsaklar qoldirib ketamiz lekin zip qanday qilib fayllarni kichaytirib sifatni yo'qotmasligini tushuntirib berishimdan oldin sal tarixga kirishaylik zip 1989 yilda fil kats degan odam tarafdan yaratilgan va uning maqsadi o'sha paytda ishlatilingan arc va lharc siquvchi dasturlardan ko'ra samaradorliroq ishlaydigan dasturni ishlab chiqarish edi o'zi umumiy olganda fayllarni kichraytirishni ikki xili bor lossy va lossless ya'ni yo'qotilishsiz kichraytirish va yo'qotishlik kichraytirish lossy ya'ni yo'qotilishli kichraytirishda fayl qisqartiriladi va uni boshdan keng ko'rinishda tiklab bo'lmaydi lossless ya'ni yo'qotilishsiz kichraytirishda faylni ichida qayta qaytariladigan ma'lumotni bitta umumiy simvolga almashtirib qo'yadidek programma ana shu deb u kamroq hajmni egallaydi qishda kishmish pishmasmish kishmish pishsa qishmasmish qishda kishmish pishmaydi mana masalan matnni ko'rib chiqaylik yana bir marta matnni kichaytirish uchun qayta qayta takrorlangan so'zlarni o'rniga programma atigi bitta umumiy simvolni qo'yib ketadi mana masalan o'zbek xalqining orasida tarqab ketgan bitta tez aytishni misol sifatida olaylik qishda kishmish pismashmish pishmashmish pisma pishmashmish qani artur keling o'zingiz ayting man aytolmadim <laughs> mikrofonga gapirasiz qishda kishmish pishmasmish kishmish pishsa qishmasmish ana shunaqa tasavvur qilamiz bu matn belgilardan tashkil qilgan belgilarga harflar ham kiradi va bo'sh joy qoldirilib ketgan joylar ham kiradi belgi sifatida va hattoki vergul undov belgisi nuqtalar ham belgi sifatida kiradi umumiy hisobda bu tez aytishda 56 ta belgi mavjud oddiy tilda tushuntirib beradigan bo'lsam tasavvur qilinglar masalan xotirani ichida 100 ta joy bor ana shu xotirani ichida mana shu tez aytish 56 ta belgi bo'lgani uchun 56 ta joyni egallaydi bu faqat sizlarga osonroq tushuntirib berishim uchun kerak aslida bu juda ham murakkab tizim va unaqa hisoblanmaydi bu faqat tushuntirish uchun misol endi mana shu 56 ta egallangan joyni bo'shatishimiz kerak ya'ni ana shu 56 ta belgini kichaytirishimiz kerak bu uchun biz o'zimiz uchun kalt yaratamiz lug'at desak bo'ladi bu lug'atda ana shu tez aytishning ichida qayta qayta ishlatilgan belgilar tartibini bo'g'inini raqamlaymiz masalan tez aytishga ahamiyat bersangiz u yerda ish bo'g'ini ya'ni i s h belgilarining ketma ketligi ko'p uchratilgan shuni lug'atga kiritib kichaytirib ko'ramiz qani qanaqa bo'lar ekan ya'ni qayerda ish bo'g'ini ishlatilinsa ana shu yerni bir deb ketamiz ketamizda lug'atga kiritib qo'yamiz va u kalit vazifasini bajaradi o'rniga qo'yib chiqsak mana masalan qishda so'zni o'rniga q bir da o'rniga qo'yib chiqsak ko'rinishi mana bunaqa bo'lib qoladi masalan qishda so'zni o'rniga q bir da kishmish o'rniga k bir m bir bo'lib qoladi yoki masalan pishmasmush o'rniga p bir masmush bo'lib qoladi vergul va shunaqasiga davom etadi matn mana shunday ko'rinishga kelgandan keyin uni hajmi kamayadi va endi 56 ta belgi emas 40 ta belgi bo'ladi endi yanada kichaytiramiz yanada siqamiz endi takrorlangan bo'g'inni emas qaytarilgan qismlarni lug'atga kiritib qo'yamiz matnni ichida endi yana bitta boshqa takrorlangan katta qism bor bu masmush ana shu masmush ham matn ichida ikki marta takrorlanadi va biz uni o'rniga 2 deb qo'yib uni ham lug'atga kiritib qo'yamiz keyin qarasak qish qismi ham ikki marta takrorlangan matnni ichida uni endi uch deb qo'yamiz qo'yamizda uni ham lug'atga kiritib qo'yamiz endi qarasak matn ichida yana bitta takrorlanayotgan qism qolib ketgan bu a va probel undan keyin ana shu narsa ikki marta takrorlangan uni endi to'r deb qo'yamiz qo'yamizda uni ham kiritib qo'yamiz demak lug'atimiz tayyor endi ana shu kichaytirilgan ko'rinishda matnni ochib qarasak ko'rinishi mana bunday bo'lib qoladi 3 d to'rt bir ikki virgul bir s 432 bu kichaytirishimiz orqali biz maksimal darajada ana shu matnni qisqartirib qo'ydik va endi u 40 ta emas atigi 11 ta joyni egallaydi xotirani ichida ushbu uslub bilan matn qancha katta bo'lsa lug'atni qancha ko'p ishlatsangiz ana shuncha samaradorlik bilan uni hajmini kichaytirish mumkin chunki nega bilasizlarmi matn qancha katta bo'lsa uni ichida takrorlanadigan qismlar shuncha ko'p bo'ladi va demak ularni shuncha ko'p qisqartirish mumkin birlashtirib qo'yib bitta simvolga shu gapimdan keyin sizda bitta savol paydo bo'lib qolishi mumkin demak agarda matn kichkina bo'lsa va unda uni ichida qaytarilayotgan qismlarning soni kam bo'lsa uning kichaytirilish darajasi kamroq bo'ladimi deb so'rashingiz mumkin ha bo'lishi mumkin lekin aslida ahamiyat bergan bo'lsangiz biz 56 ta belgidan 11 ta belgini chiqarib berdik ya'ni matn 5 marta kamaydi hajmi ushbu ko'rsatkich matn qancha katta bo'lsa Э, shuncha ko'payib boradi ya'ni masalan э, yuztalikni sakkiz marta kamaytirsa bo'ladi ikki yuztalikni o'n ikki marta kamaytirsangiz bo'ladi qiyinlashib ketdi nima demoqchiman masalan bir megabaytli faylni besh yuz kilobaytgacha kichaytirsangiz bo'ladi ammo o'n megabaytli faylni bir megabaytgacha ham kichaytirib qo'ysangiz bo'ladi fayl qancha katta bo'lsa uni kichaytirish imkoniyatlari shuncha ko'p bo'ladi demoqchiman Endi rasmga keladigan bo'lsak, bu yerda losslessni qo'llay olmaymiz, chunki rasm piksellardan iborat-ku. ketma ket keladigan bir xil keladigan piksellarni topish juda ham qiyin ya'ni masalan matnni ichida ketma ket bir xil keladigan harflarni topa olsangiz va ularni o'rniga bitta umumiy simvol qo'ya olsangiz bir xil ketma ket keladigan qanaqadir piksellarni topish juda ham qiyin shuning uchun losi usulida rasmlarni siqish mumkin shunday siqish jarayoni qanday o'tadi texnologiya rasmning har xil qismlariga baho berishni boshlaydida qaraydi qaysi tarafda taxminan rang darajalari bir xil bo'lsa ana shu yerda shu yerni qoplab turgan piksellarni birlashtirib qo'yib hajmni kamaytiradi masalan rasmning ichidagi mana bu joyda juda yam ko'p oq rang bo'lsa taxminan ana shu oq rangdagi piksellarni birlashtirib qo'yadi bu yerdagi bu yerda ko'k rangdagi piksellarni birlashtirib qo'yadi shunday qilib rasmning umumiy hajmi kichiklashtiriladi chunki har bir pikselga ishlatilinadigan ma'lumot boshqa joyga ham ishlatilinadi va shu deb kamroq masofa band qilinadi shunaqa gaplar texnoshpozlar qiyinroq mavzu bo'ldi sal qiynalib ketdinglar shekilli agarda birinchi martadan tushunmagan bo'lsanglar va videoni ikkinchi marta ko'rishga majbur bo'lgan bo'lsanglar bu haqida izohlarda yozib ketinglar o'zi texnoplof videolarni tushunishning yechimi mana shunda har bir videoni hech bo'lmasa ikki marta ko'rsangiz mavzuni yaxshiroq tushunib ketasiz shunaqa gaplar texnoshpazlar agarda rasmlarni musiqa videolarni qanday qilib qisqartirish kerak ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz va bu haqida biz sizlarga video qilib berishimizni xohlayotgan bo'lsangiz qilmasangiz chunki bu murakkabroq mavzu va uchun alohida video qilish kerak izohlarda yanada yozib ketinglar siz esa texnoplov kanalida edingiz videoga layk like bosinglar obuna bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr backstage oxirgisi esa a просто a harfimi a a probel nima bo'ladi anaqada o'zbekchada bo'sh joy shu gapimdan keyin sizda bitta savol paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin agarda matn kichkina bo'lsa va unda qaytarishlar kam bo'lsa demak u